انا دوري ما لعبتش انا ببعد دوري ما لعبتش دوري ما لعبتش دور ارجع دوري دوري خلاص بقف هلا دور امجد مش خط ملون بخصر السهل ولا الاسمنت اللي في قلبي وعقلبه مش كرسي منجد في مجلس كان ولا ملف سيارة جواد جواد يا جواد وين الكرسي؟ مش صلحته؟ اه هيو برا طب روح جيبه عمو خد الكرسي ليش بدكش اياه؟ أعوذ بالله أجا الوقت تبدل العكاز بكرسي يا عم انسان مين بدي يساعدني؟ صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك السلام عليكم انا ولا اخذ الكرسي وانت امجد ابن فايزه وصار له شيء؟ بعرفش بقولوا كسر الحمد لله بسيط شو في؟ طيب بدي اروح ادبر كرسي جديد انا ليه بدك تجيب حكه؟ بدبر حالي روحي يا امي جيبي كنز لابوكي من جوا لين بده يجيب حقه راح هذا الكرسي شو بده يصلحه بدي كرسي احكي مع نديم صاحبة أخته بتشتغل في جمعية خيرية ممكن تساعدك شو حكيت معها؟ مم. في كرسي؟ اه اذا في كرسي اطمن تعال تعال امبارح كتبت لك اغنيه من الاخر صح اسمع اسمع قاعد جوا البيت دراستي ما وفيت اول شغل من عمر 16 سنه عليه وعيد مرت سبع سنين فيهم نميت موهبتي في الراب فعشت الشارع هو للواقع كان لي باب لشوف انه العيشه بالمصاري مش بالحلم ولا الشهاده اذا بتركض وراهم فانت وصلت خط النهايه لانه الشخص الحالم بين هالمجتمع مريض هالتخلف اللي بتعمل I shut the man was by now هذا الكرسي بيخلي الواحد يتمنى انت اه انا قديم على الاخر <laughs> انت جواد صح؟ اها مرحبا هلا الكرسي لابوك؟ اه تفضل شكرا آه، الاسم؟ جواد اماره العنوان بالمخيم في شانوي آه، الكرسي مجاني بس في مبلغ رمزي 100 شيكل بتدفع لنا اياهم وبس ترجع لنا الكرسي بتسترجعهم نديم معك 80 بزبط نيجي ناخذ الكرسي بكره بضمن لك شي ضله بكره اوكي انا بدفع مني لا مش مشكله بترجع لي اياهم بعدين قاعد جوا البيت دراستي ما وفيت اول شغل من عمر 16 سنه عليه وعيد مرت سبع سنين فيهم نميت موهبتي في الراب